کورونا وبا سے متعلق تارکینی وطن کے پاس بھی ایسی بصیرت ہوگی جس کا پرچار وہ اپنے ملکوں میں اپنی آبائی قومیتوں میں کر سکتے ہیں زیر نظر ویڈیو دنیا کی پسماندہ رکھی گئیں زبانوں میں سے ایک میں ایسی ہی ایک کوشش ہے السلام علیکم تقریباً ایک دشکالی کالی میں آگے فیس بک استعمال آپ کو لیکن یہ تم کہ ویڈیو ماحوس ہے اس اسی کوشش نہیں کی ایک تو I am not that vocal نیا کی ضرورت پڑا وہ نئی کی شوق تو لیکن میرے میں دیک تشویش ہو دوں تھی کہ میں ایک ویڈیو سو پکار تو کہ کہ سیت پختون تھی پنجابی تھی جیسے تونوں جی بامی اگر تونخلا کر دا کہاں شیئر کو دی دا میں ضرورت فیل کی ہم ایک جی پکار پری کاشت خوشی تھی دا تیس بارہ میں ویڈو ہم شیئر کی فرسٹ آف آل دا اسی کام سمٹمز تھی دا تیسی بارہ میں am expert of all these medical لیکن وہیں میں کا کا ایکسپیرئنس رہوں پچاس پچپن دن کام ایک تھوڑا من ہیومن ڈسٹینسنگ میں تاریخی وہیں کام ایک یونیورسٹی سے میڈیکل ٹیم یعنی ان کام ایک لوکل گورنمنٹ سے کام میڈیکل ٹیم ہو سیم ہو یا ڈیلی بیسس تھے بلکہ کلا کلا آورلی بیسس تھے سم ہو ہدایات دے ہو موقع ہو تین چیر کا ایکسپیرینس اور دمفے دوران تو نے پی ایچ ڈی ٹاپک میں زیادہ میں کرونا وائرس کے بارے میں ریسرچ کی تک چیر چھڑا گا تو اسی شیئر کو لازمی تو سمٹم اسی چیر کامن تھی تو اس بارے میں چیر تھوڑی اسٹڈی کی سسٹم چیر کامن تھی کامک عام فلو سی یا آم بلائی ایک ہوں بنا دی جا تو کام ہوتا ہے سی ہو دی لیکن ایک ایڈیشنری میں یاد ہوئی یار اس میں چی شیش گنوی تے تکلیف دوں اور خیال کے عام جیمی عام سوری زکام بھی دمون بلائی شاید ہو یا کام شانگ شلا دو یا میز ہو شام دی یا جی ہو لیکن ایمی ایڈیشنل کا بھی تکلیف ہوسپائریشن میں مسئلہ دو کہ تھوڑی کا معاملی زکام ہو بن کے وائر بات چیتی علاوہ پریکاشنس چل لازمی تھی پریکاشن بار بار تھویا بنائی تھوین اور تھویا بود تھویا رہا ہاتھ دھو چل لازمی تھو ہاتھ دھو چل دھا لازمی تھو ماسک مداخل محمد بھی یارا ماسک مہیل آدھا جو البات ماسک تھلا لازمی تھو یارا تھے امینی ہو تو منو یارا دیلائی نہ بھئی تھلا ماسک کی فائدہ تھو لیکن تھے نو دی ما ہاتھ سے دھو چل لازمی تھو کوکنگ کو سچرامی در ذات میں جو ہی کوکنگ کو دکھائے بولوں پکار تھو یارا کوکنگ میں مجھ بعد میں دوٹا گھنٹا دو گھنٹا گھنٹے بات برا ہاتھ ہو پکار تو کام ہے گائیڈ کو پکار تو موبائل کو تو پکارا ہاتھ دویل کو ہاں لو فالتو باہر کے چھو پکار نہ تھو ہاں میں نے کام تھوئے من میں سپیشلی میں ڈرگام آسی میں چاہتا چاہتا تو یہ رہا زیادہ میں ظاہ بھی ڈاؤن ٹاؤن کے بیم پہ بہی رہی بازار تا رہیز میں گوریس کو شرامی ہوا میں چھٹی ملا ہوئی اسکول سے چھٹی یونیورسٹی کالج ایسی چھٹی سے مطلب تو چکر دا تو گر کر سی میں مطلب بالکل نشی مطلب ایسی تو سوشلی ڈسٹینسڈ ہوا تو ایک دی ماں الگ تھلگ ہوا بنے خدا خدا نہ خواستہ ایک کے مزہ وہ دلائے کیری نہ دلائے نہ بھیا تو مل ہے میں میں دا چھٹی ہو زیادہ کو سران تھا گند گئی تھی تھی ہم سے تھا دا وائرس کیری ہو مطلب گئی کی چلو نہیں لیکن تین تھن تین مطلب یہ بب کے کام دیا کامک ڈھک ہوتی وائرس سے اٹیک ہو اچھا میں آموزی ہوں لیکن تھا ایک کی شم نہیں تھا بلائی تک نہچی کئی اسی وجہ کا دھگا سی امیون سسٹم کا کمزور ہو دو ٹھیک تو نارملی آگے زبان سے اسٹرانگ ہو تو صحت برابر ہی تو اسٹرانگ ہو اچھی امیون امیون سسٹم اس کم بیگ کو با دو فائٹ بیک کے دے سب تو بہال دربادو لیکن جتنی صحت کمزوری ہو تو از اسے پیکی نو کو بعد تا موی بار بار بنو جرا تو تو سیاست سے خالصا تو بنے دی کی مرض دے تو کم زری نوا کم زر مارس دی سیاسر شرط او دو جلو دا تو کا کو تو یرا تو سیاسی خالصا تو بکار تو کو سے خالصا تو بکار تو ایکسرسائز کو ہو شو خالصا تو بکار تو بنے تم دی کی مرض دے تو کم زری نوئی ازات تو تو نو کنا سے خالصا تو بکار تو تو نو یو بوبسی دا داد سی مې مام tin tin tin bi ta میں نے تھن سے کہہ کے تھا بچے اسے چانس کم بول دینا جو خالصہ تھا تو نو داد باپ مام کا مکتوز ہے کوشش کو یار شیرام نماز گزر با جماعت نماز دیا تھا اگر چہرا پہ بندی لیکن پاکستان میں گورنمنٹ اسٹرانگ بھی چاہیے تھا ایک بولڈ ڈیسیجن کون تھا لیکن تھوڑی پکار تو یار تو ہے نشر جو مداح دیکھ میں یہ شیر عبادت کو غور بادشی دي تبلیغ فلال مروانه کو یاره فلال تبلیغ مبلغ څخه سانوګه غره با چې کول حالات چوي یا د نارملایز ورشي بي بیا ته تبلیغ کو کا کا ته خو بنه کو لیکن فلال کایګه توې کام ګروپ ګروپ بودنه تم ګیو ایجن ګیو هو ټوله خطر شي بي ټول کامې جوات کې کوي ته توې نماز استواله گزار ټوله خطرات د کوشش کو یاره چې تک محدود وا موقعی که کامیک سات کامیक تھی دا یو ای می تھی سعودیہ می تھی صحیح کوشش کو یار تے درا سارا پاکستان سے پیسے سوچنا کا میں کہ بل पाकिस्तान में ना कि क्वारंटीन सही सिस्टम थो ना दी कि क्योंकि मेरा मर्दान में कमे मार मुदा आज या बाद में खाल तो सही सोती मांगो शो ना तिथे द केल तिक सिस्टम शिरके को खलगा तुम शर्वाला दे दरू दो तिस मरे तंदे तिशर्वाला दे का सरालू یا دل کے دی کے جیسے ملا ہوتی تل کا اور سے میرے کام میں جو یو کے میں گئی بہت مام ڈیون پاکستان سے مارے سسٹم تب بہرحال تو کہتے ہوتے ہوا بس تم شرائط پینس پیا دی ہے تسلی تھا سلیتا دیتا بہو کامک تھے کہ چائنا میں میں تو اول میں یورپ میں امریکہ اور ہو جائے دھڑا دھڑ واپس یہ وہ چائنا ہے کہ کتل کامک تو ایسی علاج فری نو تھوڑا چیر بھوکھا ہی تھو میں دی ہے فری کی شو لیتیز کیا ایسا ٹول جو تو ہے اول میں الاو ایلاو کی شی مطلب فری مطلب تھا سی کورنٹین فری کو ہوتا ہر شی فری آشو جو پالیسی سوائے جا رہا کام اب ہوتی سی کوارنٹین ہم تیس تنو خرچہ دے کنین ہاں خدا خدا تیس کی پازیٹیو ہو وائرس تیس علاج ہم تیسی تنو خرچہ دے کنین کہ کہ یورپ امریکہ میں چر بھوکو تو اسی علاج تا صفائی سے میں نے تھا دی تعميق to the pege anytime har tarika they carry opalo ahe wara faisla shira el uh, so tourist as pabandi shado e wara bachi akami ko el to elium to ko ta lahore miti karachi miti di yathi hoyo to ai tel ho shir watan yaro bayan क्योंकि तो हम सिर की गेंदे गए जो सही भी नुकसानदेह बात बस दी फिलहाल इसी کہ علاج کامک تو علاج اسی کے تو ہے کامک اہم بات چیزا بنا لی جا رہا علاج میدہ کا پاکستان میں ہر حکیم ہو ہر ہو ہر مدان گرمشق علاج علاج سے اعلان کرو لیکن اسی فی الحال کی علاج نہ تم انڈیا میں سے بنا گاؤں بتر پا یا سعودی بنائی اُس سے مرش پا سوری ٹو سے لیکن فی الحال اسی کی علاج نہ تم بھی ہے پیدا ہو جائے علاج نہ تو خاسپٹلائز کے ہو دی ہاسپٹائز آئیں سے بات چیز کے بیچتے آئی سی یو یا اچھی امیون سسٹم اسٹرانگ اسٹرانگ کو اسے کوشش کرمپیٹ کر دیجیے ختم ہونے کا کے علاج نہ ہو اسے مہرے ہیومن ٹیسٹنگ شروع ہوئی تھینکس ٹو دیٹ والئرس میں کم از کم ایک کال بھائی دو ہم کی اسی علاج نہ بنا دی یار میس میس پوا پس پوا میں دم کو ہے شہادت کے یقین کو دونوں سائنس سے کام طریقہ تھے تازہ عمل کو دونوں سب کام میں ٹوٹل ہے میں بار بار ایک پریکاشنس بہت سے ضرورت نہیں چاہتا ٹول ہے پتہ ہوئی تو ٹول انٹرنیٹ تھے تو واقف تھی تھا جب عمل کو آتا ایسی جس کے انٹرنیٹ اویئرنس تو یام یام ایجوکیٹ لیکن تھی تھا ہے دنوں پکر دونوں بکر پورا سیدھ عمل کن دی اسی کی حال میں سن آنا کس خیال ساتا انشاءاللہ ان پیجت